大家下午好啊！如果说你这个是一个军迷啊，而且对这个军标的这个用品特别感兴趣，而且一直在追踪这个美军都用什么装备的话，啊，记得在这个视频下方点赞、留言、加关注啊！因为今天要讲的这个东西呢，你一定不会陌生啊！因为这个呢，就是这个，呃，美军这个特种部队啊，这个新搞出来的一个一个项目啊，叫 URGI，对吧？该死的 URGI。 然后这个呢，今天就是我们的这个视频的主角啊，就是我要给大家讲讲这个 URGI 有什么特点，对吧？好，废话不多说，展开我们今天的这个视频。然后这个打开啊，这这今天呢做一个简单的开箱啊，然后后面呢我会也跟它其他的这个 upper 啊去做一个对比。然后呢，这个呢其实呃 URGI 大家不用多说了，这里都有这个对吧？ Upper Receiver Group Improved，这个是它 URGI 的这个全称，然后这个呢也也会标啊，这个什么特战部队什么 Certified，对吧？啊，当然了，这个是就是 Near Clone 啊，这跟这真正发到这个美军特种部队里面呢，有一点点区别，区别在哪儿呢？我给大家慢慢道来。今天的这个是正好刚刚收到嘛，然后给大家就是做一个这个开箱的这个体验，是我也是刚刚打开啊，所以给大家一起做一下这个开箱。 对吧，咱咱这个开箱就比较硬核一点，对吧？打开，哎，对吧？你看是谁做的这个做的检查都有，对吧？谁谁装的这个都有一些那手，对吧？然后打开之后呢，就是这个 upper 的本体了，大家可以看到。然后是在一个这样的密完全密封的袋子里啊，这装的非常漂亮。啊。 可以看到啊，好，这个呢，我一会儿给大家讲啊，因为这个是视频的主角，我先把它放到一边。然后呢，先看看这个箱子里还有什么啊？还有这个 tactical toilet paper 啊，这个战术厕纸，对吧？这个我就不用多介绍了啊，就是大家对吧？紧急情况的时候可以用一下，对吧？然后以为这就没有了吗？哎，这有个 patch 啊，这 patch 做的还挺挺挺精致的。 如果说对吧，这个其实对我来说没意义不大。就如果说，呃，这个视频的点赞超过五万的话，然后我随机从这个评论区下面啊，然后我抽一个幸运观众把这个就抽奖送出去了，还可以啊，啊，也算是感谢这个频道的这个这个支持吧，各种用户的支持。打开之后还有东西啊，不要以为就此结束了，然后还有一个对吧，Tactical Toilet Paper，战术厕纸。 然后还有一个这个 buffer tube，然后这个盒子呢就没有东西了。这个 buffer tube 呢是干嘛用的呢？这个我可以后面专门出一期视频讲讲，就是这个 buffer tube 它弹簧和它这个重量都有什么讲究，然后呢它用什么时候用什么重量的这个 buffer tube，给大家看一下， <clears throat> 原厂送的是 Geissele H1 的这个 buffer 啊。 <coughs> 哎呀妈呀！这最近这个出去参加了个展会啊，然后就回来就感冒了。这个刚刚好啊，所以说视频停更了一段时间。好，废话不多说啊，这个呢是我们今天视频的主角，呃，很很很良心啊，盖茨里就是还真的是给了一个八分之五。当然这个 H 一我不知道这个重量合不合适，有可能我装了消轴可能需要 H 三对吧？不是不一定，呃，我们我们后面试试看吧。当然，废话不多说，这个来。 把它打开啊！打开之后，这个就是我们今天的这个视频的主角。哇，做工还真的很可以啊！而且这个护目啊，非常非常的细啊，很舒服。而且这个整个 upper 非常非常轻啊，很不错啊。当然，这个毫无疑问，这上面会有一些油渍啊什么之类的，对吧？啊，这个都是对吧？该死的 automatic。 对吧？哎，漂亮，对吧？这个是什么？大家知道吗？这个叫做 G spot，知道吧？在这儿，很多人问我 G spot 在哪儿，然后都不知道。我先给大家讲，G spot 在这儿啊，大家现在知道了吧？然后大家可以看到这里啊，有这个制式的这个这个编号啊，这个编号，如果说大家当过兵啊，都知道这个这个编号是怎么来的。嗯，好，废话不多说，我这个东西呢，还是跟往常一样，咱从头往后讲啊。 然后，对吧？确保这个枪管是通的，不会有任何异物插到里面，在运输的途中，对吧？好，呃，首先前面呢，这个不用多说了，这个是 s h a f i r e 的这个呃 Three Pound 的这个 Flash e i d e r 然后这一款呢是十四点五英寸的枪管，然后为了符合这个美国联邦的这个法律要求呢，这个枪管装置是 Pin and Welded 的，大家可以看到一个焊点啊。很多人问我什么是 Pin and Welded。 就是说，在这个地方，大家看到没？这个枪口装置和枪管是焊死在一起的，看到没？这个小焊点儿。所以说这样的话呢，这个枪口装置就也算是枪枪管长度的一部分。所以说就超过了十六 inch 十六英寸啊，所以就符合这个呃联邦法律的这个所谓这个 rifle 的这个定义。当然了，这个我以后装在这个枪上的这个 lower 呢，是个。 S G R，所以说这个我可以装十点五什么，对吧？都可以。但是这个我只是想说，near clone 嘛。既然军方给的是十四点五，那咱也就整个十四点五，对吧？没必要说为了酷整个十十点五或者是什么十六的，没没意义。咱就整个十四点五，near clone，对吧？好，这就是它的这个这个枪口装置。枪口装置为什么用说范儿呢？因为说范儿它可以，你可以接装它的这个呃这个 R C two 啊，消音器啊什么之类，所以很方便。所以说这个呢。 呃，我觉得给一好评啊，就毕竟他用的这个跟军用的这个说法消音器是可以通用的。然后美中不足的是，我希望他给的是 w r o 抗，就是上面再有这几个对吧排气孔，这样的话可以更好的去抑制枪口的上扬。当然了，这东西给免费给这我也没什么好抱怨的，就是还可以。然后呢，会不会有这个敲起来会有声音啊？给大家听一下，对吧？开枪的时候很多人会问是不是会有这种声音。 对吧？还是会有这个声音的。当然了，就是随着你对吧，你打多了，上面有积碳多，或者你加上消音器打多，积碳积得更快，它这个声音可能会越来越小。但是这个声音已经比我之前那个这叫什么 A A C 吧，还是 A C C 忘了那个牌子的那个三叉，大家还记得吧？就可以翻看之前那个视频啊，就是我讲那个 L L W r C 的时候，那个枪口的声音，那个共振那是真的响，一开枪，乒响半天。好， <clears throat> 枪口装置讲完了。 我们在讲它这个这个护木这部分，这个护木部分呢是 Gatley 就是它最引以为豪的这个这个这个装饰，因为很多枪的这个，尤其是 DI 设计的这种，或者说呃怎么说这种呃传统的 M 四吧，呃它的这个导轨呢在长时间剧烈使用情况下会跟这个你的这个后面这个 upper receiver 它会有一个它会松你知道吧，它不会是不是一直那么紧。 所以一旦松了呢，你在卡在这上面的，比如说什么 Pack 十五啊、激光指示器啊什么之类的，它有可能跟你的这个枪后面的这个瞄具或者是你枪管就不归零了，就已经有偏差了。所以为了防止这种情况的发生呢，就 g i z l 就专门设计了这种，呃，这种护目，给大家看这护木的特点是什么？首先这里有两个这个大的这种呃内六角螺丝啊，来固定它这个护木，就是可以固定的非常非常严丝合缝啊。然后呢？ 在这个地方，两侧都有啊，这一侧和这一侧都有这个小的这个 s i e screw，就是能够更精准的去卡住你的这个 upper receiver，可以看到吧？对，在这里面可以更精准的去卡住你的这个 upper receiver，就会让它一点儿一点儿晃动的空间都没有。呃，除此之外呢，它在这个 upper receiver 这个导轨的这个这个上面这个地方，大家看到没？这个地方还卡着你上面的这个。 这个地方，所以会让它就是真的是一一点点晃动的可能性都没有，严丝合缝啊！哎，给大家看个特写，可以吧？这特写清晰吧？哎，还有缝呢，看见没？然后所以说呢，就这个呢是呃，盖死里说叫 bomb proof，就是说这这个什么车碾过去，什么炸弹炸什么之类的，叫所谓的 bomb proof，就不会说导致说这个导轨会跟这个这个这一节。 会有这个任何的这个不归零的这种情况发生，所以说这个还是做的还挺良心，而且重量还非常轻。大家可以看到这个导轨啊，颜色非常好看，然后呢很轻，然后上面呢都是这个 M Lock，所以说你可以装很多这个不一样的配件，然后选择的空间也非常多，然后握起来也非常舒服啊，很轻啊。好，这个是导轨的部分啊，上面还有这个不一样的这个编号，看到没？根据你需要的这个不一样的位置，对吧？你可以选。 哎，很漂亮啊，非常漂亮。对，然后呢，不得不说这个这个枪管部分，枪管呢，它用的是 Gasley 自己原厂的这个，呃，这应该是 Government Profile 的这个枪管，大家能看得到啊，看到里面吧。然后里面的这个 Gas Block 呢，它也是叫 Bomb Proof 啊，为什么叫 Bomb Proof？不知道能不能给大家看得见啊？啊，可以的，看到吧？ 这里面，这里面两个这个这个塞 screw 啊，就把它完全给固定住，就不会有让它有任何的这个，因为就是温度啊，或者是连续射击啊，会让它有任何的松动的这个迹象，对吧？包括侧面有这个塞塞 screw 啊，所以说就是非常非常卡的非常紧啊。然后它的这个导气的这个这个导气管也是这种算算是 low profile，吧，就是从这里，对吧？ 从这里，到，然后到这里稍微上扬一点，然后接到后面。所以说这个呢，不知道大家能不能看得见啊？尽我所能吧，哎，可以看见吧？对，然后这就是它的一个导气结构啊。这个我觉得，呃。 这跟原厂的不一样的点啊，但是组组装方式是一样的。原就是真正的这个发给特种部队的呢，它枪管其实是这个 Daniel Defense 的枪管，然后包括这个 gas block 也是 Daniel Defense 的这个 gas block，但是呢，它用的是 Gas 自己的，就是呃外观看上去是完全一模一样的，只是说枪管的这个生产厂家不一样而已。所以说这为什么这个东西叫 Near Clone？呃，当然这个纯军方版的，这咱也搞不到对吧？咱毕竟不是当兵的对吧？ 呃，然后呢，这个是它的前半部分，哎，讲完了。现在咱给大家讲讲这个后半部分啊。后半部分呢，这个 upper receiver 啊，它这也送了一个 charging handle，就这个。这个呢是呃 g a s l 自己的，然后这个其实还挺有来头的，我得给大家说说，好好说道说道。呃，拿张纸啊，因为这上面油比较多。然后。 给大家看一下这个叉针 handle 的特点，这先放一边儿。这个呢，其实就是这个，大家能看到它也是有这个有编号的。给大家看一下，也是都有序列号的，对吧？然后这个叉针 handle 呢，别看它跟这个这个这个也是盖茨里的，这里都有这个。 看到吧，然后，呃，小特点啊，就这个地方有个隆起，看到没？为什么这要做一个隆起呢？就是因为如果说你这个枪在打这个消用消音器的时候，后面会喷，D.I. 的枪我都会喷很多的气在后面，那这个东西呢，会跟这个它的这个 upper receiver 啊，到后面的这个部分，它就哎卡在一起了，就会防止这个气过多的气喷到自己脸上，因为。 玩过消音器的小伙伴都知道，这个最消音器最大的这个痛苦的点就是一开枪就熏眼睛，对吧？这个呢能很好的帮助这个，呃，不去那么熏眼睛。但是很多人如果说你经常玩枪，就会发现说，哎，我记得 Gasly 的这个 charging handle 没有这么小，为什么这个比这个平常在别的视频上看的这种 Gasly 插 g handle 都这么这么宽啊？这个为什么这么短？因为这个呢，其实 Airborne 版本，也就是这个伞兵版。 就防止说你这个身上有那么多的这个装备，对吧？然后刮到这意外的刮到这个枪或怎么样，导致这个无论是你的这个跳伞的伞有问题，还是说你这个装备出现问题，所以说它做的呢相对来说小一点。但是呢，即使它小，它这个该有的功能也都有。呃，因为它也是 ambi 的，对吧？所以说你从左边拉、右边拉都可以。你看。 这个都左右都可以解锁，这边也可以这样解锁，这边也可以这样解锁，都可以解锁。然后你两边一起拉也可以，对吧？这个这所以这给一个好评啊，这个 charging handle，呃，没有那么大，那么夸张，但是呢，对于我个人来说，这其实完全够用了，对吧？这虽然说叫这个 Airborne 的版本，我也不跳伞，对吧？对吧？不跳伞。呃，然后后面呢，还有一个要给大家讲的，就是它的这个这个。 B C G 啊，B C G 呢，其实也是蛮漂亮的一个一个，啊，哎呦，做工真的很好哎，啊，你看一下，看这个这个口红色号可以吧？哎，对，就是。 里面呢，它也用了这些所谓的什么特殊的涂层啊，这那的，反正就是啊，什么磨损会变小啊，叭叭叭，就是这些东西。就是对，于当然了，如果说视频的老观众都知道，就是我其实对 DI 的枪就是热情度不高啊，因为我我喜欢这个 Piston，但是架不住这个诱惑，因为这个真的是看着很帅啊。你看这前面还有这个 Gasly 的这个 logo，看到没？哎，很帅。然后呃，怎么说呢？ P i 四这个给大家说一个小细节啊，很多 P i s t o n 这个 B C G 啊，它这个后面地方它是 taper，就是有一个这个斜角。这个呢就是一点斜角都没有，这是一个平的。为什么呢？因为很多 P i s t o n 这个 B C G，它是设计师有一个这个 rod，就是一个一个一个棍儿啊，会戳这个地方，就撞击这个地方，然后把它这个往后推。然后一大家如果说物理学的好都知道，如果说往这推的话，那它总会有个就是支点 pivot point 吧。所以说它这个东西呢，其实后面会往后翘。 后面翘呢？你这个东西要进到这个 buffer tube 里面，所以说如果说它这个是 piston 的话，往往都会设计一个角度啊，这样的话是会更更方便的去帮助这个进到这个进到这个呃 buffer tube 里面，而不是说就是你懂吧，就是直接卡在那儿然后撞一下怎么怎么样，所以这样会为了更顺。但是这个呢不存在这个问题，因为整个它是把气吹到这个活塞里面，然后呢活塞里面的这个它其实也是里面有一个小活塞了。 就是，然后推动这个整个这个这个，啊，去解锁，然后对吧？然后把这个整个推过去。所以说它这个运动呢，不像这个这个活塞式的，它会有一个这个这个动能。这个其实完全就是直接就是这样子做的，对吧？好，这就是这个给大家讲的这个小区别啊。然后包括像这个地方是是有这个排气阀的，看到没？ 两个小洞啊，排气阀。这个 piston 就是这个活塞式的，是没有这个小小排气阀的。这是它的这个主要的一个从外观上看的一个区别吧。好，那这个就是给大家简单做一个开箱啊，就是哎摸的满手枪油，简单的一个开箱，就是说这个这个 B C G 啊，就是哎开箱的小视频，哎这颜色真好看。嗯，可以可以，嗯，后面呢，我我。 我在想装什么镜子啊？如果说想完全克隆这个呃 URGI 的话，要上这个西哥尔这个 Tango Six，然后这个前划分的这个镜子，那个镜子也不便宜，两千多美金吧，我记得。呃，然后装在这上面。如果说，但是对吧？我在这个州呢，就是没有没有那么远的距离能让我用到什么六倍之类的，打个两百米了不起了，对吧？所以说这个镜子我可能还要再斟酌一下用什么镜子。如果说你有好的建议的话，对吧？你可以这个头发。 你有好的建议的话，你可以说，哎，我想说，这在我觉得在上面装个 e o t a c h 合适，我想在上面装个火车头合适，哎，在下面留言啊，告诉我装什么样的镜子，我也可以好好参考参考。好，这个就是一个简单的这个呃开箱小视频，后面呢我会给大家出这个射击的这个手感跟其他的比，包括像这个。 呃，我的 LWRC 啊，上这个 HK 的这个民用版，这个 M 二五五六啊，想做一个对比，看看它这个枪的这个真正这个手感如何。好，废话不多说，我们今天视频就到这里，我们下期视频见，拜拜。